¿Qué? Mm. <laughs> ¿Qué? Porque está muy bien hecho. <laughs> muy buena animación, boludo. Casi, parece que está pegado. Pues, I, I mean, um... what? <laughs> I, I mean, uh... Um, <laughs> Toma la calma. Oh, pero está buenísimo.